Sasa huyu mtoto wangu wa kwanza yule nilopata nje ya ndoa, nilopata wa kwanza kwenye mke wa kwanza yule, akawa anasoma sekondari. Siku hiyo nikachukua pikipiki kwenda sekondari kwenda kumwangalia mwanangu sehemu moja, sehemu za Kisiji huko. Kufika kule nimemwangalia jioni, nimerudi. Kufika asubuhi nataka nikamshe gani nipakie, siwezi, macho hayaoni. Yaani hapo kusema kweli, ndio mtangazaji, nikipakumbuka hapo nakuaga nashindwa kuvumilia, mwisho wake kuaga pole sana kwa sababu hiyo elfu mbili na kumi na sita hiyo mwezi wa kumi na moja mke wangu akafariki. Unaona, niliposimamisha hicho kibanda, yule mwenzangu akanambia, bwana, wewe unasimamisha kibanda hichi kwenye kiwanja ulichonunua wewe peke yako, utakuja utanidhulumu. Asikuwepo mazali milioni umesimamisha milioni hii na mimi nigee. Basi mimi kabidi nimgee, alipomgea akaniambia basi Mazali umenigia hela na wewe sikutaki. Najua unajua ila nakukumbusha tu kuna msemo unaosema Hujafa, hujaumbika. Katika maisha usimdharau mtu kwa sababu sote kesho hatuifahamu. Nipo na mzee wetu hapa ambaye alikuwa na maisha vizuri tu na mambo yalikuwa mazuri kwa upande wake na alikuwa na uwezo wa kuona, lakini kapatwa mkasa mzito sana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 wa siri za Freemason. Tusiende sana huko, turudi katika mkasa wetu na mzee wetu. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Mzee, habari? Salama tu, habari za leo? Njema. Pole pia kwa mkasa ambao unaupitia. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu kila kila kila hatua anayejua Mungu. Nasema nashukuru sana na nimepokea pole yako. Kwa watazamaji wetu, waambie jina lako. Mimi naitwa Fadhili Bakari mshe Matari. Mzaliwa wa wapi na ilikuwa mwaka gani? Mimi ni mzaliwa wa wilaya ya Mkulanga lakini nimezaliwa Notion Road hapa hapa Dar es Salaam mwaka sabini na tatu mwezi wa nane tarehe nane mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Baada ya kuzaliwa, we ni mzaliwa ngapi katika familia? Mimi ni mzaliwa wa pili baada ya kaka yangu, baada nikapata mimi, lakini tuko mama tofauti. Kaka yangu ni mama mwingine na mimi ni mama mwingine, ina maana ni watoto wa matala. Mm. Mm. Sawa, kwa hiyo ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wangapi? Ndio sisi tu katika katika familia yetu tuko wawili, mimi na kaka yangu basi. Ambaye kaka yako yupo wapi? Kaka yangu sasa hivi yuko sehemu moja huko Magoli huko ndani huko ndo anakoishi. Moja kwa moja katika mkasa wetu tuweze kukufahamu kwa ufupi, kuanzia baada ya kujitambua, elimu yako mpaka kufikia safari ambayo imekuja kupelekea leo hii tunazungumza katika mkasa wa maisha yako. Mimi maisha yangu kiufupi nilifanyia kijijini kwa sababu mimi nilikulia kwa mzee wangu. Unaona, kuna kijiji chetu kimoja kinaitwa Mkuku maeneo ya Kisiju, lakini ni wilaya hii ya Mkulanga. Nilifanya maisha huko, nililelewa huko mpaka nikaanza la kwanza mpaka nikamaliza la saba. Nikapata elimu ya darasa saba, kwa bahati mbaya nikawa sikufaulu. Nikapelekwa katika madrasa ya kusoma Qurani, nikasoma Qurani. Nilipomaliza nikawa tunajishughulisha tu na habari ndogo ndogo, lakini unajua maisha yetu ya wazee wa zamani mtu ukifikia ukishafikia miaka 15, 16, 17, 20 anakuambia bwana oa. Basi na mimi nikawa sikumpinga. Unajua kipindi cha nyuma sisi watu wa, wa zamani hasa watoto wa kuanzia sabini, sabini na mbili, sabini na tatu ilikuwa si rahisi mzazi wako akwambie oa, hasa kwa wilaya hii ya Mkulanga. Unaona, si rahisi ukatae. Mimi nikakubaliana na mzee wangu nikaoa, na maisha yangu yakawa kule kule kijijini na mke wangu lakini kama unavyojua ujana ni changamoto. Baada nilipokaa na maisha yenyewe yalikuwa magumu sana, yani mpaka ukate ya mkaa, sijui ufanyeje, sijui ufanyeje. Mimi nikaona ah, msimu wenyewe vijana wa kileo nyinyi mna misimu yenu, nikaona hapa mimi ngoja nimkatae mzee. Cha kumkataa mzee, mimi nikapima, nikawaza, kipindi hicho nina mtoto mmoja, unaona hiyo kama kipindi cha mwaka tis, kama tisina, mwaka mwaka tisini ilikuwa na mtoto mmoja. Nikaona ah, hapa mimi nishakuwa na mtoto na maisha yenyewe kama haya, na mimi maisha dasama nayataka. Nikaona isiwe tabu, na sisi Waislamu tunaruhusiwa mtu kumwacha mke. Ikabidi basi nikamwandikia talaka mke wangu bila mauzi, bila kugombana, bila shida yoyote, na bila wakujua wazee wangu mimi nikamwacha, nikaamka asubuhi alfajiri tu, mimi nikatimua zangu, nikaja zangu Dar es Salaam mwaka tisini na moja nikafika hapa, nikaifikia kwa kakaangu mmoja mtoto wa mamangu mdogo. nikambe bwana, mimi maisha kijijini siyajui. Wakati tamaa haja ninyoji kama kwamba huko mkeo umefanyaje umefanyaje wala nini. Siku mbili tatu anakaa analetewa barua, maana kipindi kile simu hakuna. Naona analetewa barua bwana, eh, huyo Fadhili kama iko huko mwambie huko mke wake vipi. Mimi nikambe bwana, wajibu mimi mke ndo nishamwacha. Mimi maisha kuda nyumbani yameshanishinda, nimekuja kuangalia maisha Dar es Salaam. Kuja peke yako au na mtoto? Nilikuja peke yangu, mtoto nikamwachia tu mama watoto wangu, kwa vile wazee wangu wapo kule, nikajua hata maisha yake ataenda tu. Wakati huo ulio ukiwa katika familia, ukiwa katika nyumba ya familia au katika nyumba nyingine ya kwako pembeni? Ah, unajua mambo ya vijijini, unaweza kuwa na, na baba yako yuko hapa na wewe ukajengewa nyumba, hasa watu wa pwani. Sisi unaweza kusikia, ah, unajua watu wa pwani wanapenda sana mambo ya mashughuli mashughuli, unaona. Hasa nilipo nilipotaka kuolewa mimi, kabidi nijengewe kijumba changu na mzee wangu, nikajengewa kwa pembeni unaona, kikaa pembeni hasa mimi, lakini maisha yalikuwa magumu sana, tena magumu sana, unaona. Wakati mwingine nachukua basikeli, yani basikeli, mizigo nini nabeba huku kula lakini mambo yakawa sio sawa. Baada baada ile barua kuja Dar es Salaam, wewe ukiwa huku ikawaje? Ah, majibu yalotokea Mazali ipi amekataa, basi sisi wazee wangu wakachukua jukumu la kumlea mjukuu wao, unaona, kwa sababu alikopo hai wote wapo wazima wakachukua akamlea yule mjukuu wao. Mimi nikaanza kupambana na jiji la Dar es Salaam, yule kaka yangu yule akanitafutia kazi Kisutu pale mtaa Mtendeni pale kuna mwindi mmoja liku, kwa jina tena muhifadhi, kwa sababu makampuni yake yataja wakati mwingine kwa mitiani, unaona. Nikawa watchman pale, nikafanya kazi mwaka tisini na moja yule, lakini akili na maarifa yangu yote, ingawa nafanya ile kazi ya watchman, mimi sipendi. Nilikuwa napenda mwenyewe niwe dreni unaona hiyo ni drive yani niwe driver lakini sasa nikawa najiuliza kwa kusema kweli ndugu yangu kwa kipindi hicho bado nilikuwa mshamba mshamba unaona ingawa neno nilolitumia sio la sahihi au sio bwana eh ikabidi nika ah, nikasema sasa mimi udereva nitaupataje unaona hiyo nikalialia sana. Sasa Wahindi wana kawaida moja, anaweza akakuweka dukani au kwa mlinzi, lakini ukafua nguo, ukaosha vyombo, yani vyote hivyo. hasa vile vitu vyote mimi nikaa vipitia. Sasa kuna siku moja wakajichanganya, wakanipa gari nioshe. Nikasema leo mimi ndio siku ya kujifunza gari. Kusema kweli, ndugu mtangazaji, siku hiyo nilitumia hatari sana. Gari hata siku moja sijaishika, lakini kwa vile nilikuwa na tamaa nayo walinipa nani foundation zile kupiga piga ndani mule kufukunda kunda makapeti nini, nilipokuja kunguta kunguta tu mimi nikachukua funguo zile nikakaa kuna steering nikapiga starter gari, kumbe ilikuwa kunigia, ikaruka paka kwenye, kwenye tenki la maji, ikapiga boom, nikaona siku hiyo yule mwindi aliposhuka alipoiona gari yake mbele kule akanifukuza kazi. E, mimi nikaacha kazi pale nikaondoka. Katika kuondoka nikarudi nikate mwini na kamba gala kule kakaangu. Nikabeba na kaka mimi kule nimefukuzwa kazi kwa sababu nimepiga gari ile kwenye kwenye kwenye tenki la maji. Nilikuwa najifunza. Da, sasa Nikamwambia mimi ninachotaka wanipe tu pesa yangu. Basi kipindi kile nilikuwa napokea mshahara shilingi elfu kumi na mbili. Wakanilipa elfu kumi na mbili nikaenda Kariakoo, nikaenda nikanunua basikeli aina ya Avon. Nikawa naenda Kibada huko wapi wapi, nachukua embe nini nini nauzauza uza. Sasa siku moja napita pale kwa yule mwindi na embe zangu na madafu yangu, akanita njoo Fadhili, nikaenda kwenda nikamuuzia madafu na ndizi, akanambia bwana, mimi nataka urudi kazini. Nikamwambia sawa, mimi nitarudi. Unaona, nikarudi. Kurudi pale nikapewa kazi ya dukani, nikanafanya kazi dukani, nikafanya fanya kazi dukani pale. Bwana akakopa magari katika kukopa magari yule muhindi kwa vile kuvumilia kwangu na jinsi nilivyokaa naye siku nyingi, akanambia, Mfadhili, wewe nakutia kwenye gari. Nikaona eh, huko ndio ninakokutaka. Basi nikapewa Mitsubishi Seviala kama zile za Balesa zinobeba maji zile tani kumi. Mimi nikawa tani boy, nikatafuta dereva akawekwa, mimi nikakaa kushoto. Tilipo yetu wa kwanza, mimi ndo nakujua Arusha, tukapeleka mzigo wa Arusha, tukaenda Arusha tukarudi tukaenda Singida wapi mikoani mikoani tukatembea tembea sana. Sasa yule bwana yule ikabidi mimi nimweke kitako kule kule tunapokotembea, kambe bwana, mimi shida yangu moja mbili tatu unaona mimi shida yangu nijue gari basi kwa vile gari tunayo Uhuru akaanza kunifundisha gari. Mwenyezi Mungu haikuchukua mwezi nikawa gari nimefahamu, nikawa najua. Kujua gari bahati mbaya kurudi huku yule Muhindi akafilisiwa na benki moja siwezi kuitaja. Unaona kwa sababu aliingia kwenye mkopo. Akafilisiwa zile mali zote alizikopa. Kufilisiwa sisi kazi tukawa hatuna nikaachishwa kazi, lakini kwa vile mimi gari nimeshajua, ikabidi sasa nirudi zangu kijijini. Nikarudi kijijini, nia na madhumuni yangu kwamba nifanye nini, nipate leseni, kwa sababu gari najua. Kule kwetu kule kuna kijiji kimoja kinaitwa Mkuku, kina mikaa mingi sana. Mimi nikaingia polini, unaona, nikakata mkaa, nikakata mkaa, nikapata laki moja, nikaja hapa nikachukua leseni kuchukua leseni nikaingia kwenye madaladala. Daladala yangu ya kwanza kuendesha dadaa mzee kutika anakaa Msimbazi pale, ikawa Gongo la Mboto kivukoni, nikakaa nayo hiyo, nikamaliza nikaona sapa, ngoja nipange chumba. Ilikopo alfu mwaka tisina kama tisina saba tisina nane hivi ehe, nikapanga chumba. Kupanga chumba nikaona sasa mimi ngoja nitafute mke nioe, unaona. Baada ya mke yule mama watoto wangu kumwacha kule kijijini, naye akaolewa na mtu mwingine, na yule mwanangu time hiyo kashakuwa sida saa pili nadhani kitu kama hicho, lakini yupo kule kule kwa wazee wangu. Mimi nikarudi tena kule kijijini, nikaenda kuambia wazee, wakanitafutia binti mwingine nikaoa, lakini yule binti nilomuoa alikopa yeye, aliolewa sehemu nyingine akaachwa. Nikamuoa, nikaja naye hapa, nikaanza naye maisha. Nimefanya naye maisha 99 98 ile 99 tukampata mtoto elfu mbili elfu mbili na moja elfu mbili na mbili tukapata mtoto mwingine unaona, mpaka elfu mbili na tatu elfu mbili na nne elfu mbili na tano mimi nikaenda zangu, nikawa na gari ya Kilwa. Sasa nikawa nachukua abiria hapa napeleka Kilwa, nachukua abiria hapa napeleka Kilwa, nachukua abiria hapa napeleka Kilwa. Siku hiyo nimerudi zangu safari. Sasa huyu mtoto wangu wa kwanza yule nilopata nje ya ndoa, nilopata wa kwanza kwenye mke wa kwanza yule akawa anasoma sekondari. Siku hiyo nikachukua pikipiki kwenda sekondari kwenda kumwangalia mwanangu sehemu moja, sehemu za Kisiji huko. Kufika kule nimemwangalia jioni, nimerudi kurudi na kutamacho ananiwasha. Namwambia mke wangu, bwana, macho ananiwasha. Unaona, pengine pikipiki lotoka huko ma, mavumbi na nini, ngoja asubuhi basi ameniacha kufika asubuhi, nataka nikamshe nika gani pakie, siwezi, macho hayaoni. Ah, bana, macho yangu hayaoni, naangaika nyumba mzima, mara huku mara huku, wapangaji wenzangu wananiambia hivi, si nini si nini. Ah, Nikaangaika kila nikaangaika kipindi hicho, lakini nimeshakuwa ninajenga, unaona hiyo kibanda changu, lakini sijahamia, unaona kina, kina vyumba kama vitatu au vinne hivi unaona eh nikahangaika huku na kule huku na kule macho yale yashakuwa mm. bana twendeni hospitali tukaenda hospitali ya kwanza hapa Pambagala hapa tumetoka pale Mbagala tukapewa karatasi tukaenda za kiemu za kiemu tukapewa karatasi tukaenda Temeke Temeke tukaenda Mnazi Mmoja Mnazi Mmoja wakatuambia tunendeni Msasani mwezi kwenda kwenda Msasani wakasema ah haya macho haya hayawezekani macho yamevimba macho yananiuma macho yanawasha mwaka mpaka elfu mbili na sita. Ah, mbona macho hayaoni? Mimi nikamwambia mke wangu, mimi naona ya macho basi. Sasa hivi mwaka mzima tumehangaika mpaka leo hii hayawezi kuzuka. Mahospitali tumemaliza, unaona. Jamaa mmoja akatuambia nendeni Mvumi, kuna hospitali moja pale ya misheni tukaenda na sita hiyo tukaenda tukakaa miezi mitatu, wale wazungu pale wakasema ah, haya macho hayawezekani. Sasa tumerudi hapa, maisha yashakuwa magumu. Kaambia sasa tufanyeje? Akanambia ah, ngoja tuuze hichi kibanda. Tukakiuza kibanda chetu, tukaenda kwa mganga wa kienyeji sehemu moja huko, sehemu za Ruvuma huko, tukaenda kule tukatafuniwa pesa, unaona hiyo, na kilichofanyika ha? hakuna, ikabidi tukarudi Dar es Salaam hapa elfu mbili na sita kama alikuwa mwezi wa kama wa kumi hivi ya kumi na mbili ili tumalize mwaka tuende elfu mbili na saba na sita au na kumi na sita na kumi na sita elfu mbili na kumi na sita unaona hii tumerudi hapa, hata pa kuanzia hatuna. Kile kibanda tumeshauza, hatuna chochote. Ile sehemu tulokaa hapa ni tume, tumetoka kodi tunadaiwa. Kaambia sasa tufanyeje? Kabidi nikaenda sehemu moja Mwandege, kulikuwa na mjomba wangu anakaa kama mjomba, tunaomba hifadhi tukae. Yani hapo kusema kweli, ndio mtangazaji, nikipakumbuka hapo nakuaga nashindwa kuvumilia, mwisho wake nakuaga <coughs> pole sana kwa sababu hiyo elfu mbili na kumi na sita hiyo mwezi wa kumi na moja mke wangu akafariki, wakati mimi yule ndio alikuwa msaidivu wangu wa mambo yangu chungu mzima, ananichukua ananipeleka huku kule ananishika mkono, tunashauriana tufanye hivi. Yani hapo mimi nilikuja kuumia, hata ile siku niliumia macho niliona na afadhali, au bado naumia mpaka hivi leo, unaona ikabidi nikawa nimeteseka sana, lakini nikamshukuru Mungu apele mipango ya Mungu ndio ilivyopangwa, nikawa hakuna jinsi. Basi nikatoka nikawa naishi na maisha hivyo, tukazika tumemaliza, nikakaa 2017 ile 2018 nikaoa. Unaona? Ehe, katika kuoa Mwenyezi Mungu akajalia. Unajua pale stendi nilipokuwa napakilia ni mwanachama. Wanachama wenzangu wale kukawa na gawio la kunigawia, wakanigawia shilingi laki tano. Mimi nikaona kwa mazingira haya na watoto wanasoma bado wadogo, unaona hiyo. Sina jinsi na mama yao ameshafariki. Unaona? Nikaona sina jinsi na babangu ameshafariki unaona hii, sina jinsi, nikabidi nichukue laki tano ili nikaja kununua sehemu ndio huku tuliko, unaona hii. Lakini niliponunua ile sehemu ni laki tatu nilinunua kipindi hicho, unaona hii. Basi nikawa nimeshindwa kuendeleza kujenga, basi nikachukua laki mbili nikafungua biashara ya mkaa na huyu mke wangu wa tatu sasa, unaona hii, nikaa nauza mkaa mwenyewe tunatoka hapa, kwa sababu najulikana kwenye magari, kwa sababu si nilikuwa dereva na kwenda vijijini kwenda nanunua mkaa alafu naagizia katika magari, yule mke wangu anapokea, yule mke wangu anapokea, nikauzauza nikapata kiasi kama cha hela kama milioni mbili hivi, nikaja nikasimamisha hicho kibanda, kama nataka kukiona kiko hapo jirani na hapa tulipokaa, maana huyu ni jirani yangu. Unaona? Niliposimamisha hicho kibanda yule mzangu akanambia bwana, wewe unasimamisha kibanda hichi kwenye kiwanja ulichonunua wewe peke yako. Utakuja Asikwepo Asikuwepo mazali milioni umesimamisha milioni hii na mimi nigee. Basi mimi ni mgee, Alipomgea akanambia basi mazali umenigea hela na wewe sikutaki. Tena Eh, unitaki vipi? Nikamwambia eh, kwa sababu hapa ni nyumbani kwako, utakuja kesho na kesho kutwa utajenga, utaishi na watoto wako, mimi nitakipata nini? Nikamwambia mimi niko tayari, wewe ni stili. Akanambia hakuna cha tayari wala nini. Yule ikabidi akaondoka zake, kuondoka zake tukaachana bila talaka. Eh, ah, nimempa talaka, unaona. Katika kuachana mimi ikabidi nikakata. Sasa hapa mimi naishi vipi? Maisha yangu kama haya na kibanda changu kenyechi akijaenda kokote, unaona hiyo basi lakini kasa ah, mimi mwanamume bwana, acha nizidi kupambana tu. Basi nika napambana hivyo hivyo, nakwenda stendi pale najazajaza jaza magari, napata hela kula, siku nyingine hivi na hivi, watu wananisaidia huku na kule, najitangaza na nini. Ikaendaenda, kuna redio fulani ikatokea, lakini kwa jina siichaji, unaona hiyo, ikaja kama mlivyo nyinyi leo hivi wakaja wakanioji na nini wakanirekodi na nini kutaka kunisaidia, lakini nasema hakuna msaada niliyoupata kwenye hiyo redio zaidi ya laki tatu nilipewa kuishi nei, ndio nikaja nikaamua kuinulia kibanda changu, ndio kimefikia hapa sasa. Nia na madhumuni yangu sio kama nina shida ya kivile, au sio bwana? Tatizo langu Watanzania wenzangu kokote walipo nchi za nje hapa hapa Tanzania. Sio kama napenda kujinadi sana kwenye mitandao, au sio ninapenda, si najua kwa kwamba kuna watu wana matatizo kupita mimi, lakini mimi nasema najiweza kwa sababu sisi vipofu tuna msemo wetu, mimi unipe msingi, nitafanya biashara gani? Utafanya biashara gani wakati wewe una akili timamu, una miguu, macho tu ndio una, unashindwaje kufanya biashara? Sasa mimi najisubutu kusema katika mtandao huu au kuiambia jamii, mimi naweza kufanya biashara, lakini nashindwa, msingi sina, na biashara ninoiweza ni ya mkaa, kwa sababu ndio niloianzia na ndio ilokotokea. Nitopumweka mtu nitajua mimi jinsi gani nifanye, kwa sababu nikwambie kitu ndugu mtangazaji, mkaa kumpa mtu ni rahisi. Gunia moja sasa hivi limesimama shilingi elfu hamsini kijijini, mpaka likifika hapa elfu sitini. Ina maana yule mtu uniyompa, unamwambia bwana, mkaa wangu uza, nataka shilingi elfu sabini ukipata themanini laki, hiyo ni yako. Si rahisi mtu huyo akuibie. Elfu kumi lazima utaipata. Unaona hiyo. Asikuwepo msingi wa mkaa sasa hivi ukiangalia pamoja na vibali na nini kwa sababu serikali imesimama kukata misitu. Unaona hii Lazima upate milioni mbili, milioni tatu. Mimi kama atatokea mtu akunisaidia milioni mbili, milioni tatu, store nayo, kila kitu vibali mwenyewe najua pa kupata. Hiyo ndio shida yangu ndugu zangu. Natoa kwa jamii yoyote Muislamu, Mkristo, mpagani au kabila gani, mzungu, Mwafrika mwenzangu. Shida yangu mimi nataka msingi nifanye biashara. Kuombaomba siwezi. Hata kama nitaomba lakini ndio nifanyeje? Najisikia aibu. Unajua nikwambie kitu ndugu mtangazaji aibu ya kuomba si kuona, aibu ya kuomba iko kwenye akili ili unaponyosha mkono nisaidie, yule kweli akuoni lakini akili inakupa sasa, mimi nafedheeka. Kuomba ni kufedheeka. Sasa kwa hivyo mimi kama kuna kipofu wote anasema mimi siwezi biashara, mimi najizatiti, naweza biashara na mtu aniibii na biashara, kwa sababu leo mfano mdogo nakwambia, banda hili hapo nimejenga kwa biashara hiyo ninaosema, lakini baada ya mambo tu wanawake kunipeleka hivi na vile na watu wasio ukweli akawa wakutokea, ndio mpaka leo nafikia hapa. Hilo ndo tatizo langu, nimelitoa kwa mpaka leo nimekuteni hapa. Unaona hapa nipo barazani kwa ndugu yangu, jirani yangu, hawa watoto wananisaidia mimi hapa kula wakati mwingine. Nyie mtaenda kuona hapo mazira yalipokuwa na nilopofikia nimewezeka sehemu moja, madirisha sina, milango wa mbele tu nao, vyumbani hakuna mlango, hakuna simenti, hakuna floor, sina kitanda humo ndani, nimetandika tu majamvi nalala, maisha yangu yanaenda. Watoto wangu wako kwa mamangu mzazi kijijini, wanalelewa, wanasoma. Mmoja anamaliza la saba mwaka huu, huyo mwingine yuko la tano, na yule wa kwanza yuko form 4 anamaliza mwaka huu. Hayo ndio yangu ndugu zangu, kiufupi historia yangu ndio hiyo. Pole sana kwanza. Asante. Tuanzie, una watoto wangapi mpaka sasa hivi? Watoto wangu mimi ni watatu yule wa kwanza kwa mke wa kwanza na wawili kwa mwanamke ambaye alikuja kufariki 2016. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siku ambayo ulienda kumwona yule mtoto wa kwanza shuleni akiwa sekondari ndio tatizo la macho likaanza. Eh, yeah, likatokea. Ilikuwaje siku hiyo? Ah, kusema ukweli siwezi kusema kwa kwamba ilikuwa kitu fulani au limetokea nini kwa sababu tulitembea tu na pikipiki lakini katika kurudi macho yakaanza kuwasha. Yaliwasha sana usiku kucha. Yaliniwasha vibaya mno kufika asubuhi yakavimba utasema futi vile. Eh, paka watu wote tukanashangaa hata mare mke wangu mpaka nani akawa ameshangaa watu wote mule ndani tukawa tumeshangaa. Mm kwa, kwa tukio hilo siku ambayo unaenda kumuona yule mtoto akiwa sekondari, ilikuwa ndo mara ya kwanza kwenda kumuona tangu umwache kijijini akiwa mdogo kabisa Apa? au ilikuwa mara ya ngapi? Hapana, nilikuwa ninakwenda sana wakati nipo huko kazini, nilikuwa nakwenda mara nyingi, nilikuwa namhudumia toka ameanza la saba mpaka la pili, kwa sababu mimi wazee wangu walikuwa katika hali duni sana unaona ehe, na tegemeo lao kubwa ndio lilikuwa langu mimi. Hata sasa hivi ninachokwambia mimi, yangu maana yuko hai, lakini mtu mzima sana anaishi na watoto wangu hapo kijiji kimoja kinaitwa Kimasichana. Unaona? Ehe, ndio alipo mama yangu na watoto wangu ndio wako hapo. Huyo mmoja form mmoja ndo anamaliza la saba, mmoja yuko la tano. Eh, anao yeye huduma zote na maana paka anipige. Hivi vipi nilivyo na napita huko humo kwenye misaada wa ndugu na jamaa marafiki na ndugu zangu kama hao wanaokaa kama jirani zangu hapa wananisaidia basi misikitini humo tunasaidiwa ili napenda kumhudumia mzee wangu hata juzi juzi hapa kibanda chake kilibomoka, kuna mtu alinifadhili nikamtengenezea kibanda chake kwa nyasi, unaona. Basi ndio hivyo maisha yanaenda, lakini yote cha ufupi mimi ninachosema huku kuombaomba ndio naomba nifanyeje, lakini najisikia aibu sana tena sana. Kama kungekuwa na uwezekano, ningekuwa na mtu tu bwana eh. au aniambie bwana, eh. sasa bi mkubwa wako ashakuwa mtu mzima, njoo hapa nikutengenezee chumba kimoja, nikufunikie bati zilobaki nitakupa msingi mimi uwapa, nitamshukuru sana mtu kabila huyo au, au shirika hilo au kampuni hiyo. Kwa, kwa kipindi kile ulikuwa na nyumba wewe unaita kibanda cha, cha vyumba vitatu ulisema, lakini ni nyumba ya room tatu. Ni kitu gani kili, kiliwapa msukumo mpaka mkaamua kuiuza na kwenda kwa mganga? Kutokana na maamrisha ya watu tu, si unajua huku sisi pwani, mambo ya pwani, mambo nyingi sana watu, hata ukipatwa na tatizo la hospitali kwa hasa kwa zamani, sio kwa sasa hivi. Anaweza kuambia ah, hilo huyu kasharogwa huyu, lazima aende kwa waganga. Tunajua mimi naitaga mambo ya nyungu nyungu, waganga tunajua mambo yao, unaona. Basi na sisi tukapata msukumo na washawishi na ndugu wengine, unajua zina ah, bana, basi sasa pesa hakuna ah, basi hivi na hivi, na mtu unajua wametoka mbali, wengine wameniacha kama nilivyo. Nikakaa tukashauriana mimi na mwenzangu, unaona, tukaona hakuna cha msingi hapa, hatuna cha, cha kuchuma zaidi ya kuuza ili banda letu, basi tukasukuma ili twende tukahangaike. Wakati, wakati mlivyoenda kuhangaika mligundua tatizo ni kitu gani? Hakuna cha tatizo, liliwa hela tu. Ndio maana nikakwambia hadi niliporudi huko hata pakufikia nilikuwa sina, nikabidi niende kwa mjomba wangu kwenda kuomba nafasi. Hospitali walikwambia tatizo ni kitu gani? Ah, hospitali kule waliniambia haya macho nimechelewa nayo Ehe. Lakini sasa ilikuwa sio kweli, kule Mbumi ndo alonambia. Hapa Msasani waliniambia tu haya macho ni mazima, hayana tatizo, lakini hayaoni, tuchukua dawa hizi kale yataona. Eh. Lakini kule Mvumi waliniambia haya umechelewa nayo. Umechelewa nayo kwamba ni kitu gani? Kwa sababu nilipotoka kule hospitali, kusema kweli, ndugu mtangazaji, ose bwana, kama unavyojua zile dawa nilizopewa zikawa bado hazijafanya kazi, watu wakasema ah, ngoja tumuite mtu hasa nikawa nachanganya huku, kumbe ndo naua macho. Kwamba ulikuwa unatumia dawa za kienyeji na za hospitali. Eh, unaona. Unajua mtu unapopatwa na jambo ile akili yako mwenyewe kutunga kwamba inatakiwa wale wazima ndio wakwambie ili ushauri wa kutupia ushauri au sio bwana? Lakini sasa wewe unaumwa, lile unaloambiwa wakati mwingine akili inakuwa inapotea, unakubaliana nalo. Na ukikubaliana nalo unakuta ushaumia. Sema kweli Na maamuzi mengine unakuwa nayo, ah, jamani jambo hili tusilifanye. Lakini sasa ah, kama usilifanye siku zile tulifanya hivi, mbona haikuwa hivi? Huko sasa ni kwenyewe tumekwenda, mbona haikuwa hivi? Twende kwa fulani bwana, nasikia fulani ukienda hapo dakika tano tu. Unaona? Akikuweka dawa yake, akifunika ukileta jogoo hapa mara moja, twende tayari. Kumbe tunaua. Matokeo yake nikaa nimeyapoteza macho yangu na kwenda kule Mvumi wakanambia, hayo umetumia mambo yasiokuwa na maana. Unaona? Ikawa hakuna jinsi. Unaona? Watu wanasema kufua la kijicho nani sikio la kufa alisikii dawa. Na kwa vile Mungu alikuwa kashapanga hata ningefanyaje? Unaona? Hii ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Mimi namshukuru Allah tu kwa neema hii alionigea kwa sababu mimi naitaga neema. sababu Mungu hana makosa anomshushia mja wake. Unaona? Kwa mimi lakini siwe kwa wenzangu. Mimi naita ni neema. Kwa, kwa maana hiyo kuna kitu ambacho endapo kisingefanyika huenda mpaka leo ungekuwa na uwezo wa kuona. Ni kweli. Ine... Kitu hicho ni kitu gani? Hasa kwa waganga wa kienyeji tungekosa kwenda, tungeshiriki sana hospitali, matokeo yake matibabu yangefanyika, lakini sasa tulichanganya vitu kwa kukosa kujua e, na mwisho wake tukapata hasara. Nini ilikuwa sababu ya kifo cha mkeo wa pili mwaka huu 2016? yule bibie bwana, tulopo 2016 ile ya mwishoni mwishoni tulopotoka zetu Mvumi kufikia kwa mjomba pale, unaona hiyo, akawa mfano wake kama ana ujauzito, lakini ilimuuma tumbo vibaya sana lilivyomuuma tumbo vibaya sana, ikabidi tumpeleke hospitali kwenda kumfanyia operation. Baada ya mimi kuwa na tatizo, na yeye akaenda kwenye operation. Katika kule operation akawa kuamka eh, ile hospitali lakini ilikuwa ya mtu binafsi, kuitaja katika mitandao inakuwa sio vizuri eh. Operation aliyokuwa anafanyiwa ilikuwa ya, ya tumbo kwa maana ya kitu gani? Ujauzito yani, au uvimbe au nini? Yani mfano wake ulikuwa kama ni uvimbe fulani hivi mm. eh. Sema alikuwa tulichukulia ujauzito lakini katika vipimo madaktari wakasema usi ujauzito, huu ni uvimbe eh, tukaenda kufanya operation hasa depression akawa kuamka. Na ukaja kugundua sababu ilikuwa ni nini sasa ya kile kitu ambacho nyinyi mlihisi ujauzito, kumbe uvimbe, au ilikuwa ni kitu gani kingine? Hapo kusema kweli, mazingira haya tukuweza kuyagundua kama kilikuwa nini, kama ni mipango ya Mungu tu Unaona, hatuwezi kujua kama labda siji husuda za watu kuona kutokana yule mimi alikuwa msaidivu wangu. Unaona, siwezi kujua hicho kitu na wala siwezi kudhani hivyo, lakini mimi nachukulia kwa kwamba ni mipango yake Mungu tu. Ulishawahi kuhisi pengine kwa hali uliyokuwa nayo pengine ni sababu za husda za watu au vitu kama hivyo? Ah, unajua mtu unapopata unapopatwa na jambo unaona ukosi kuhisi vitu, lakini mara nyingi sana mimi nakwendaga mbele alafu narudi nyuma Nasema kitu chochote mtu hata akiwa bingwa vipi, Mungu ndio bingwa. Unaona? Asiku hivyo ninasemaga ah, hata kama Mungu alipanga mtu kuja kumloga mke wangu labda. Ah, ni mipango yake Mungu. Mimi mwenyewe hapa watu sana naambia macho umelogwa, lakini namwachia Mungu tu. Najua wote hao waliyafanya hayo wasingeweza sama ya kumwomba Mwenyezi Mungu kama kweli wamefanya. Siwezi kusema hivyo Unaona? Kama kweli imekuwa hivyo. Unaona hiyo? Basi mimi namwachia Mwenyezi Mungu. Nasema mimi mpaka sasa hivi siwezi kuhisi kitu kama hicho lakini mimi najua Mungu tu na siku zake zilifika. Yule mwanamke ambaye mlipata milioni mbili kwenye biashara ya mkaa akakwambia sasa tugawane ili yeye akatafute sehemu afu baadaye akakwambia muachane. Wakati alipodai muachane, hukufikiria kumdai ile milioni mbili? ile milioni moja ambayo yeye alichukua, Sababu sisi tulitafuta mimi na yeye, unaona, nikaona ile ni haki yake, na hata hivyo ninavyokuambia, ukitaka kuyachunguza sana kwa huyo mtu yeye, wakati tuna pesa, kwa sababu yeye ndo alikopa anaongoza hiyo biashara, unaona, inaposemekana maneno ya watu, na yeye amejenga sehemu yake. Ehe, yani wakati mimi nafanya naye biashara hivi, na yeye akajenga sehemu yake, unaona, na nilipompa hiyo milioni, ina maana makusudio yake akamalizie hilo banda lake, lakini haya siathibitishi kwa sababu sina uhakika na hicho kitu ni kweli au sio kweli, ila watu wananiambia hivyo. Kwa hiyo baada ya kumpa talaka kaenda kuolewa tena au haujui kilichoendelea? Mpaka hivi leo hajaolewa, yupo tu. Alikuwa na watoto? Eh, yeye alikuwa na watoto watatu kwa alikotokea. Mm. Eh. Mm. Na sasa hivi hamna mawasiliano yoyote? Hatuna mawasiliano yoyote, wala anakokaa sikufahamu, lakini simu yake wakati mwingine ananipigia mimi. Mm. Mm kutaka kunisalimia. Mpaka sasa hivi yule mwanamke ambaye ulimwacha kijijini kwa kumpa talaka bila bila sababu yoyote ya msingi kwa mujibu wa madai yako kama ulivyosema. Mm. Katikati maisha yaliendaje na mawasiliano yenu na kila kitu? Ah, yule mimi nilipotoka kule tena nikawa sina mawasiliano naye, ila yeye mwenzangu kidogo alipatwa na bahati mbaya, au tuseme, ndio mimi nasemaga kazi ya Mungu baada ya kumwacha mimi kumwacha kule, baada ya Aida kuisha, maana si Waislamu tuna Aida. Ilipokwisha Aida talaka, akaolewa na mtu mwingine kule kule, akawa kuishi naye, akawa amefariki. Unaona, akakaa Aida naye akamaliza kifo, akakaa na mtu mwingine, akaolewa naye, akawa amefariki. Unaona, baada ya huyo kuachika ametoka baada ya kufariki kukaa Eda, ametoka amekuja kijiji kimoja hapa Vikindo hapa, amekuja hapo amekaa amefanya maisha, unaona hiyo ameolewa hapo akaachika, sasa hivi yupo tu kama na maisha yake mengine. mm Na yule mtoto wako ambaye ulipokwenda kumwona ndo siku ambayo matatizo ya macho yalianza, mm. yeye yuko wapi kwa sasa? Yeye yuko hapo kwa mama yake sasa hivi Vikindo. Anadili na kitu gani? Ah, yes, ndo amemaliza form 4 anasubiri majibu. mm. mm. Kwa wanaokutazama sasa hivi kupitia Tiki TV, unaweza kuambia katika hayo yote uliyoyapitia kwenye maisha kuanzia ku, kuoa mpaka kuacha bila sababu na maisha mengine, kila kitu ume, umegundua au umejifunza kitu gani katika haya maisha? Mimi naweza kuisii jamii kutokana na michangamoto iliyonikuta mimi. Kwanza tuwe na na hofu ya Mwenyezi Mungu, unaona, na la pili tusipende sana kushiriki shiriki, maana mimi kilichoniumiza ni kushiriki shiriki, ndugu kuniambia umerogwa, umerogwa, umerogwa, matokeo yake yakawa haya niliyokuwa nayo mimi leo. Napata tabu, napata dhiki, maisha yangu ya tabu, nahangaika huku na kule. Kwanza tukimbilie mahospitalini, likishindikana basi tuangalie sehemu zingine. Sio kama nasema uchawi hakuna, hapana, uchawi upo na watu wanarogwa asubuhi, mchana, jioni, lakini tuwe na madhubuti ya ku, kuangalia changamoto kama ulimwengu wetu wa leo watu wa, kuna utandawazi mwingi, unaona watu wamesoma, watu wana maelimu, watu wana madigrii, unaona kuna ma, ma, madaktari bingwa wapo sasa hivi, sio kama kipindi cha nyuma. Tusishikilie sana mpugupugu tu, maana mpugupugu kwetu madawa ya kienyeji, mizizi, unaona. Mimi yameniumiza mpaka leo hivi mnaniona hii hali nilokuwa nayo na iasa jamii na waesa wa Tanzania wenzangu, unaona ehe, changamoto ndio hizo. Wewe jichunguze, kama unaona kunafaa kwenda kwa mtu basi nenda, lakini watu wanasema akili ya mtu ujiongeze na akili yako mwenyewe. Sasa mimi nilitumia sana akili za watu kuliko kujiongeza akili yangu mwenyewe. Matokeo yake mzungu siku hiyo kakaa analia, ananiambia Fadhili, macho yamekufa. Ukipasua unakuwa gololi yote hakuna. Ukifanya hivi, yani yamekufa, yameoza. Unaona? Yameoza. Ingekuwa kama ungewahi tungefanya operesheni, kwa sababu hiyo hospitali ya Mvumi ni kiboko eh, ni mabingwa sana wa macho, iko Dodoma pale, inaitwa Mvumi, hospitali ya Mission hiyo. Mimi nimefika hapa, nimekaa miezi mitatu kwa pesa yangu mwenyewe, unaona, lakini matokeo yake hii kwa nyumba ya kupanga, akula nini nini nini, mara nini, pesa zote zikapotea mpaka tukarudi kwa kwa sala Kuja hapa ndo hivyo. Sasa kwa hivyo ushirikina sana unakuwa haufai, unaona hiyo ehe. Lakini yote yote tukienda Mwenyezi Mungu ndio kikutu kikubwa. Mimi niko hapo hapo kwa Mungu kwa sababu unaweza ukapanga jambo sema ah, mimi sendi kwa mganga kienyeji nikaenda hospitali. Mungu anaweza akakataa. Naweza ukasema ah, mimi bwana mimi sendi hospitali naenda kwa mganga kienyeji. Allah anaweza akakataa, lakini kama Mungu akitaka yote anafanikiwa lolote, lakini la msingi sana kwanza tuanze mahospitalini, alafu twende tukaangalie mangine. Mm nyumba uliyojenga kiwanja ulinunua uli, uli, laki tatu na ukaanza laki mbili ukafanya biashara ndo ukaijenga nyumba ina vyumba ni vingapi viwili hii hapo jirani tu ipo kama vipi tuende mkaione tu hapo tuna tunaiona ndo tunayoiona hivi sasa na watazamaji wetu wanaiona ina vyumba viwili mm, ndio mm, ninaishi hapo hapo na, na mwenyewe naishi mumo peke yako peke yangu msaada nakupa nani ni majirani zangu tu kama mabwana hapa hawa kaka zangu hawa na majirani majirani wengine wakina mama hapo wanakuja wananitekea maji unaona nani wananiwekea hapo unaona mm. e, siku nikipata hela ilikuwa kubwa sana basi namwambia mtoto anakuja ananifulia nguo majirani wengine wananifulia fulia nguo basi e. katika nyumba choo huwa ni kitu cha muhimu na cha kwako kinavyoonekana hapa vipi hapa ah, hicho choo mimi najihifadhi usiku tu mchana naenda msikitini e, kwa sababu hali yake ndo hiyo e, sasa kwa hivyo najihifadhi usiku tu nikiwa peke yangu hapo natoka, lakini mchana nakuwa naenda msikitini kwa sababu msikiti upo jirani hapa e, najihifadhi narudi au wakati mwingine nikiwa mjini huko msikitini, sababu mara nyingi sana kwa kwa msikitini huko omba misaada na nini, lakini hicho kitu ndo sikipendi, hicho ndo nifanyeje tu nafanya na, nifanyeje na kwa pembeni kimeanza ku, kuoza au kubomoka kama u, na vile hauoni na ni hatari kwako? Ah, kwa sababu sisi vipofu tunatumia hizi token hizi. mm. Unaona hii? asikwe, wakati mwingine nikienda naanza kuweka token yangu nime, hata jamaa mmoja jana alikuja hapo juzi ainaambia ngoja nikutafutie mfuko simenti angalau kilo mbili hapa nije kukumatia matia, lakini nilipoelekea hajakuja kutokana na hali yake naona haijakaa usahihi. Gharama ya kukamilisha ujenzi wa choo hiki na kukamilisha ujenzi wa hii nyumba ni kama kiasi gani cha shilingi? Hapo kwa sababu bati bado kama bati tano, unaona hiyo, na madirisha hayo kama unavyoyaona, unaona hayana hata dirisha moja. Sasa siwezi kujua dirisha kwa sababu mimi mara nyingi sana mtu akiji magari magari naenda bure vijijini sasa hivi dirisha ni elfu thelathini na tano. Siku madirisha mawili haya ina maana kama shilingi elfu sabini tuseme. Tuseme laki pamoja na usafiri. Unaona na bati tano hizo bati sasa hivi shilingi elfu ishirini. Unaona? Ina maana bati tano hizo kama ni laki moja. Ukija kuchukua na hicho choo hapo si gharama yake inaweza kama kama milioni hapo ina maana inakuwa imekamilika ime, katika hilo banda litakuwa katika hali mzuri. Labda si godoro sasa kitanda kwa sababu kama unavyoona mundani mmeingia mundani Tumeingia tumeona ndio. Uh, godoro mwendo ile pale mikeka mikeka amenipa msikitini kwani nimetandika tandika pale nalala pale. Hmm. Na haufikiri kuoa au kuwa na msaidizi mwingine? Ah, kusema kweli swala hili kwanza kwa sasa hivi aliko kichwani mpaka ni kwamba niwe na biashara. Nijue nimepata msingi, unaona hiyo. Alafu vile vile kama atatokea mtu wa kuweza kusema kwa kwamba huyu mwenzangu mimi nitamsaidia ni kweli, lakini sio kama yule aliyotoka. Unaona, utakuwa mtihani kidogo. Kutokana na hali yako, malizia kwa, kumali, kwa kuambia neno lolote watazamaji wetu. Kutokana na hali yangu nilokuwa nayo, kilio changu kikubwa mimi ni kuombaomba, kusema kweli, nime nimechoka kwa sababu ninasema naweza, nikiwezeshwa naweza. Nia na madhumuni yangu nataka nifanye biashara, na biashara ninayoitaka ni ya mkaa kwa sababu ndo ninoiweza. Eh, kwa sababu mkaa hata mtu nikimwachia anibia hata shilingi mia moja kwa sababu mwenyewe najua nifanye nini mpaka nipate faida, nipate manunuzi. Na biashara hii ninoitaka thamani yake inaanza kuanzia milioni mbili kwa sababu kuna vibali, kuna kila kitu, kwa sababu inabidi upate sheria ya serikali. Unaona, ndio kwa sababu mkaa ni mali asili. Ehe, unaona Ehe, lakini hiyo biashara naiweza sana, lakini sina msingi. Hicho ninacholia kwa Tanzania wenzangu, kwa Afrika, kwa nchi za nje, hicho ndo ninacholia. Thamani yake inaanzia milioni mbili na jengo langu hilo thamani yake mpaka sasa hivi likiamilike kama milioni, sababu inatakiwa madirisha, milango, unaona hiyo palasta, floor chini hapo, choo ndo kama hicho mnapokiona, unaona muda wote naweza nikatumbukia eh, lakini sina jinsi nifanyeje, ndio hivyo hivyo, ila nawashukuru majirani zangu hapa, naishi nao vizuri, wananisaidia la usiku la mchana, ila na wao hawana uwezo uliokuwa mkubwa tu, naamini wazi hata kunijengea wangenijengea kwa misaada wanaonigea. Ni kushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mkasa huu. Umesikia kila kitu kuhusu maisha ya mzee Fadhili na hali halisi ya mazingira halisi umejionea, ya kujifunza umejifunza, ya kuyabeba yabebe, mabaya unaambiwa uyabwage. La kusisitiza ni kwamba usisubiri pengine kusema kuna wenzangu watachanga kwa ajili yake. Inawezekana ni wewe, mchango wako ndo ambao unahitajika ili kumwezesha kukamilisha tu hata ujenzi wa nyumba yake, madirisha, basi akilala ndani hata asiwe na, anapata hofu ya wadudu wakali kuingia, kwa sababu sehemu hii kama unavyojionea kwa pembeni huko bado kuna miti miti na hakujakaa katika mazingira ambayo ni rafiki sana, lakini kikubwa zaidi na cha muhimu ni kuhusiana na mazingira ya choo